And now, ladies and gentlemen, we give the welcome, welcome, diamo il benvenuto a un new member, una nuova membra, nuovo membro, scusate, una nuova iscritta, Lila Katarin, la mia, diciamo, 25esima iscritta, il mio 25esimo iscritto, certo non tanto, ovviamente, pensate David Lynch, cioè, io rientro negli ultimi due zeri degli iscritti David Lynch che ce n'ha 334.000, però per me è già un'onore avere questi iscritti, pensate 25 persone dentro a questa mitica stanza con la mitica window with the color the curtain and the green roller shooter, pensate 25 persone sedute qui, tutte ad ascoltare a me, eh, affaccio alla finestra e faccio il report, per me già sono tante 25 persone qua dentro, già sarebbero tante, quindi già è tanto per me, ci sono 25 persone al momento che mi stanno a sentire, stanno a sentire le mie, le mie cretinate, perché principalmente dico solo cretinate, certo non dico cose serie. E poi, eh, sì, prima di chiudere un saluto alla nuova iscritta, diciamo, quanto ho capito, che si chiama eh, Lila Katarin. Ai, io un saluto sempre speciale, diciamo, alle, alle donne, perché eh, per me sono, meritano un posto a parte, sono speciali anche quando mi commentano. Eh, avete un'altra considerazione, un'altra e un'altra considerazione per me, oltre al fatto che sia soggettivamente ma è anche oggettivo, siete sempre più importanti di noi uomini, senza di voi praticamente, non dico che non saremmo nulla però, <laughs> non saremmo quello che siamo, quindi grazie. E poi sì, se mi puoi spiegare, diciamo, quel bene con l'espressione, te ne sarei grato, come ho già scritto nel commento, perché io sono italiano, poi non ho studiato lingue, conosco ovviamente, altrimenti non potrei dire certe espressioni in inglese o in americano, però quell'espressione non la so, quindi ti sarei grato se lieto se mi dicessi il vero significato, quell'espressione. Comunque ti ringrazio, poi questo, diciamo, i saluti li faccio in genere quando si scrivono nuovi membri, li noto, li saluto sempre, poi il giorno dopo, comunque dopo che noto il loro nickname, guardate il report poi alla fine i saluti li saluto, quindi è una cosa tradizionale. Uh, sì, uh, diciamo, uh, <laughs> al video pensiero allora ci vediamo se lo faccio, ah, penso di sì a domani, ragazzi again, grazie Lila.